get get رسیدن دست یافتن گرفتن get Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? Where کجا can توانستن I من Where can I یعنی کجا من می توانم Get بگیرم گرفتن ا یک تاکسی تاکسی Where can I get a taxi? من کجا می توانم یک تاکسی بگیرم؟ Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? I do not get what you mean. I don't get what you mean. I do not get یا I don't get یعنی من نمیگیرم متوجه نمیشم دست پیدا نمی کنم What آنچه you شما mean mean یعنی منظور داشتن What you mean یعنی آنچه شما منظورتونه آنچه شما نظرتونه I don't get what you mean یعنی من منظور شما رو نمیگیرم من منظور شما رو متوجه نمیشم I don't get what you mean I don't get what you mean